የትግራይ ክልል መንግስት የምርጫ ካርድ አልወሰዳችሁም በማለት በሳምንት ውስጥ ከሁለት መቶ እስከ ሶስት መቶ የሚደርሱ ሰዎችን አስሮብናል ሲል የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ክስ አሰምቷል። ያለ ፍላጎታችን የምርጫ ካርድ እንድንወስድ እየተገደድን ነው ያሉ የጠገዴ አካባቢ ነዋሪዎችም አሉ። አስቴር ምስጋናው ዘገባ ይዛለች። ወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እንደሚሉት ርስቱ የተነጠቀው ማንነቱ የተወረሰው የአካባቢው ሕዝብ አሁንም አስቸጋሪ ሕይወት እየገፋ ነው። እሳቸው እንደሚሉት በተለይ በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ክልል መንግስት ሊያካሄድ ላሰበው ይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫ የአካባቢውን ነዋሪዎች በግዳጅ የምርጫ ካርድ ውሰዱ እያለ ይገኛል። ማንነታችን አማራ ነው ያሉ ሰዎችን እያሰረና እያሳደደ ነው ይላሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ። የታሰሩ እየተቀጡ ነው ያሉ እና ከአዳር ወስድም ብሏል ያልተመዘገበ አምስት መቶ ብር እና ስድስት ወር እስራት ካርድ ወስደው ደግሞ በምርጫ ካልተገኙ አምስት ሺህ ብርና ስድስት ወር እስራት የሚል የራሳቸው ህገወጥን ደንብን አላቋቀው ማህበረሰቡ አሁን በዚህ ምክንያት ትላንትና ብቻ ከሰባ ሰዎች በላይ ታስረዋል። ሳምንቱ ሲጀመር ከሁለት መቶ ከሶስት መቶ ህዝብ በላይ ነው እስር ቤት ውስጥ ገብቶ ያለ እንዲህ አይነት ከዋና በሀገራችን ታይቶ የማይታወቅ ማይሰገድ የሚባል አካባቢ ካምፕ ገብተው የታጠቁ ሰዎች ሌሊት አንድ ሰው ቀጥቅጠው ገድለው ሁለት ሰው አቁስለዋል እና እነዚህ ሰዎች የተገኙ ሰዎች ናቸው። በእርግጥ በረሃ ነው ቦታው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የልዩ ኃይል ናቸው ከሌት መጥተው የደበደቡን ነው ስለዚህ ከዚህ ወደ ግሉ ወርደው በመበቀልም ጭምርም ስራ እየሰሩ እንደሆነ ማህበረሰቡ እንደ ጠላት ታይቶ እንደሆነ በየቀኑ የሚደርሰን ሪፖርት ነው። የጠገዴ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሰጤ ሞላ ደግሞ በአካባቢው የህወሀት ካድሬዎች ከአብይ መንግስት ጋር ተስማምተናል እያሉ የምርጫ ካርድ እንድንወስድ እያጭበረበሩና እያስገደዱን ነው ይላሉ። ቤተክርስቲያን ለመሳም ሃይማኖት ተቋም በሄደበት ቦታ እዛው እያከበው በግዳጅ እየሰጡት ነው ያሉ። ይሄ ቀረውን ደግሞ ያው አምስት ስድስት ፖሊስና ጸረ ሽምቆችን በማሰማራት ቤት ለቤት እየዞሩ እየሰጡ ነው ያሉ። ቤት ያላገኙት ደግሞ በበረሃ ለእርሻ የተሰማሩ ያላገኟቸው ሰዎች ደግሞ እዛው እየጣሉላቸው እየመጡ እንደሆነ ነው መረጃው እየደረሰ ነው ያለ። ሌላው ደግሞ በጣም እየተጠቀሙበት ያለ ህብረተሰቡ ለምንድን ነው ከአስር ክልል እናንተ እንድታችን ምርጫ የምታደርጉ የሚል በጣም ተደጋጋሚ እየጠየቃቸው ስለሆነ ለዚህ መልስ ደግሞ በዚህ ሁለት ቀን አዲስ ስልት ይዘው መጥተዋል። አብይ አህመድ ፈቅዶልናል፣ መከላከያ ጋር ውይይት አድርገናል ተፈቅዶልናል፣ ማስመረቅ ትችላላችሁ ተብሎ ተፈቅዶልናል እያሉ ህዝቡ በአዲስ መልክ ያደናገሩት እንደሆነ ያደናገሩት ነው ያለ። አሁን የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። አመሰግናለሁ አስቴር። በሌላ በኩል ደግሞ የትግርኛ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ በትረ ስልጣን ያነጋገራቸው የምዕራብ ትግራይ ዞን የጸጥታ ኃላፊና የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰቦ አጎስ የቀረቡትን ክሶች አስተባብለዋል። ናይ ህዝቢ ምዝገባ ዘግድድ የብሉ ዘዳፊ የብሉ ምግዳድ ተኮይኑኮ ምረጣ የብሉ ንብሉ በቃ አግዲዶስ መንግስቲ ባዕሉ ኣነ መራሕኩም ክብል ክእለ የመራጮች ምዝገባ ማስገደድ የለውም መግፋት ብሎ ነገርም የለውም። ማስገደድ ቢኖር እኮ ምርጫ ባላስፈልገም ነበር። መንግስት አለ ምርጫ እኔ ነኝ የማስተዳድራችሁ ማለት ይችል ነበር። ምርጫ ማድረግ ካለበት ግን ተመዝግቦ ካርድ ወስዶ የሚመስለውን ይመርጣል። አስገድደህ የምታስመርጥ ከሆነ የምርጫ ካርድ ወረቀቶችን ነው የምታባክነው። እንዲህ በማድረግ ሀገርም መንግስትም ምንም ማቆም አትችልም። ሁለት መቶና ሶስት መቶ ሰው ይቅርና ከመካከላችን አንድ ሰው በዚህ ምክንያት ታሰርኩኝ የሚያሰኝ ማስረጃ ያለው ሰው ከተገኘ እንጠየቅበታለን። አግዲስ ካለ ሚስጥራው መረጣ ከላይ ከ ምግዳድ ማለት ስልት እዩ ንግዚኡ ትጥቀመሉ አገባብ እዩ። ምርጫ በግዳጅ ይደረጋል እንዴ? ሁለተኛ ምርጫ በሚስጥር ነው የሚሰጠው። ከዚያም አልፎ ማስገደድ የሚመረጠው እንደ ስልት መጠቀም ከተፈለገ ነው። ህዝብን ዛሬ አስገድደህ እንዲመርጥ ብታደርገው መርጦሃል፣ መርተሃል ማለት አይደለም። ያንተ ሊሆን አይችልም። መከዳዳትን ነው የሚያስከትለው። ስለዚህ ዛሬ የምርጫ ካርድ አልወሰድክም ብሎ የሚያስገድድ አካል ካለ ከዛሬ ጀምሮ ስልጣኑ ይሸረሸራል ማለት ነው። ህዝባዊ መንግስትም ሳይሆን ሽፍታ ነው የሚሆነው። እኛ የምንቃወመው ይህንኑ ነው። ህዝብ መምረጥ አለበት ብለን የምንነጋገር ሆነን እያለ ተመልሰን ማስገደድ አንችልም። በነገራችን ላይ አልመዘገብም የሚል ሰው ካለም መብቱ ነው።